Hej på er och välkommen tillbaka till Naturliv. Ehm, jag har varit sjuk. Ehm, jag har varit och testat om jag haft Corona. Nej, jag har inte Corona. Jag har bara fått en väldigt jobbig influensa. Så ehm, då jag har tagit bort mina halsmandlar så går förkylningarna rakt ner i lungorna och eh, i halsen och, och tar hårt på mig. Men eh, ja, det är bara att gilla läget och eh, som sagt, jag är på bättringsvägen. Mycket, mycket bättre än vad jag varit. Så idag söndag hade jag ju lovat att vi skulle öppna ett paket. Här är det. Så jag tänkte, vi sätter igång får ni se vad det är. Kniven. Jag tar fram den. Ska vi se så jag inte skär mig själv. Ett band. Och två band. Och här har vi ett, en tejpbit. Och där har vi en tejpbit. Och då öppnar vi upp. Jag kan ju säga att det har varit väldigt skitväder här uppe. Vi har fått jättemycket snö. Så eh, den där våren och sommaren verkar långt bort just nu. Då ska vi se. Nu låter det lite. Papper. Papper en följesedel och eh, det här paketet kommer ifrån Brider. Brider är en eh, friluftssida eh, på internet bland annat. Och vad är det då jag har köpt? Är ni spända nu? För det är jag. Jag har köpt dattarna. Blunda nu. Jag har köpt en ny yxa. Och den var tung. Det är en yxa från Hultafors. En friluftsyxa som heter Agdor, tror jag. Eh, vi ska se. Ja, det står Agidor, Hultenfors Agidor på den. Ehm, made in Sweden. Väldigt tung var den då. Skönt skaft. Ska se om jag får lös äggskyddet. Och den var vass. Väldigt vass. Så här ser den ut om jag kommer närmare. Jag kan sätta den rätt väg. Kraftigt skaft. Den är, jag tror 37 centimeter. Vad det skulle vara. Men vi ska mäta. Jag har måttband med mig. Jag ska bara sätta tillbaka äggskyddet. Eh, det här äggskyddet kommer jag byta ut. Eh, för jag vet med, av erfarenhet att de här skydden, de släpper efter ett tag. Och det här är gjort i, är det läder tror jag? Eller mocka. Och eh, när, när man har haft det ett tag och det har blivit fuktigt, då blir de uttöjda. Så att de göra ett som har rem runt, som man knäpper av eller sådär. Så vi ska kolla hur lång den här är, måtten på den. Här har vi då yxan och jag har ett måttband. Så då mäter vi skaftet. Och skaftet är 32,5 centimeter och hela yxans längd är 37,5. Jag vet inte om ni ser det. Och själva yxhuvudet är 15,5 centimeter. Varför har jag då köpt en ny yxa? Jo, för att jag har ju här en, men inte bara en, jag har två yxor. Och som ni ser så är de ganska slitna. Den här har jag köpt på Biltema. Den är också ganska tung. Den har gummerat skaft så man har bra fäste på den. Men de blir väldigt ovass nu har jag fått en kompis att eh, vässa den här åt mig, men det spelar ingen roll. De blir ändå ovassa fort. Det här är köpt. Det är också någon billig fritids eller friluftsyxa med bakelitskaft. Eh, den har jag också använt mycket, men jag får inte riktigt kraften när jag ska hugga med de här små yxorna. Varav jag då har köpt den här. Jag kan jämföra huvudena på. Så ser ni skillnaden? Den har mycket större huvud. Den har till och med större än Biltemas yxa. Och Hultafors är ju ett väldigt känt märke så jag hoppas att den här ska fungera Och måtten på de gamla yxorna är ungefär samma. Jag mäter skaftet på den blåa Biltema. Den är 30,5 och Hultafors yxan hade 32,5. Så det är ungefär 2 centimeter mer. Eh, Yxhuvudet på Biltemas yxa är 13,5 och jag sa ju att Hultafors hade 15 står det nu. När jag tar bort äggskyddet 15 cm. Så det är ju också väldigt skillnad. Sen har vi den här lätta bakelityxan då har vi skaftet, som er 31 på den. Och yxhuvudet är 12 centimeter. Så ja, det är en väldig skillnad. Eller om jag lägger den så där. Så ser man ju skillnaden. Så jag hoppas att den här kommer leverera och eh, kommer vara en bra yxa för mig. Så ska jag eventuellt kasta bort de här eller ha dem som reserv. Det jag kommer göra med Hultaforsyxan det är att jag kommer linda skaftet här uppe. För när man hugger är risken att man hugger i skaftet och blir sprickor i skaftet, ja, det säger sig själv. Då måste man ju skafta om det om det blir för mycket sprickor. Annars har du ju en yxa som huvudet far på någon annanstans till slut. Och det vill jag inte. Så jag kommer att linda det här med parakord, men det kommer jag visa i en annan film. Så det var det jag ville visa. Den här unboxingen var alltså en ny yxa från Hultafors. Så nu kan jag hugga de mesta träden. Så det var det jag hade att visa i den här söndagsfilmen och eh, jag hoppas det gav någonting. Så syns vi snart igen. Hej då!